a galera que quer começar aí na internet em paralelo ao trabalho atual, sem ter que comprometer, é, ou arriscar é, o salário que está caindo todo mês ali, né, para fazer com mais segurança, sem riscos. A galera trava muito numa coisa, que é a falta de tempo. É, porque que horas eu vou tocar o meu projeto, ou estudar, ou fazer o que eu tenho que fazer, se eu já acordo atrasado, tenho que pegar trânsito não sei quanto tempo, chegar no escritório, ficar pulando de reunião em reunião, sair tarde, chegar em casa cansado, morto, mal ter tempo para falar com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos tal, que horas eu vou fazer isso? Então eu quero compartilhar aqui contigo uma estratégia que sem dúvida vai poder te ajudar a liberar mais espaço aí na sua agenda e te ajudar com, com priorização, porque no final do dia todos nós temos as mesmas 24 horas, tá? não existe ninguém com mais tempo que ninguém. A questão é saber como que você vem distribuindo essas suas 24 horas. E aí, eu te faço um convite para você começar a tratar esse projeto, principalmente no início, como uma amante. Tá? E o que, que isso quer dizer? Não quer dizer que você vai ter que trair ninguém, fazer merda, nada disso. O que eu estou trazendo aqui é a questão da amante, ou, ou amante, como aquela paixão inicial, o início de um relacionamento, sabe? De aquele amor apaixonado, né? Que vem de patos, né? Uma das facetas do amor segundo os gregos, né? Por isso que vem patológico, porque o amor patos é um amor doentio, aquele amor né, de início de relacionamento que é muito forte. E quando você está no início de relacionamento, você faz loucuras de amor, né? Eu lembro da época que estava com a Thaís, bem no iníciozinho, eu, é, minha mãe morava em Niterói, eu estava ali na Barra, então volta e meia eu estava lá em Niterói, volta e meia eu estava na, Bar é, na Lagoa, e ela morava na Barra da Tijuca. E para quem conhece o Rio, sabe que Barra da Tijuca e Niterói é parada, meu irmão, é insana você pensar em ter um relacionamento de pessoas morando essa distância, porque é de uma hora e meia a três horas de trânsito, né, de estrada, dependendo do trânsito. Só que naquela época eu ia para a Barra sem nem pestanejar, sem nem pensar duas vezes, só para assistir um, um cineminha, ficar duas horinhas, beijinho, beijinho, mãozinha dada, bracinho, cheirinho no cangote e depois ter que voltar a porra toda só para ficar esses momentos juntos. E fora várias outras loucuras que é normal a gente fazer, de se desprender, não sei da onde, para passar 15 minutos juntos ali, de ir dormir tarde, de acordar super cedo. Então isso tudo é normal. Só que por que a gente não faz a mesma coisa com o nosso projeto? Por que você não encontra alguns minutinhos antes de chegar no escritório para tocar nele, de repente no trânsito você já estudando aquele curso que você comprou, que vai te dar um método legal? Por que você não pega meia horinha do seu almoço para fazer algumas ligações? Por que você não pega uma, duas horinhas no final do dia para você se dedicar ao projeto, feriado? fim de semana. Então, a partir do momento que você trata o seu projeto como uma amante, você arranja tempo para fazer isso, porque você prioriza. Eu, em alguns dias, poderia estar jogando futebol com os meus amigos, poderia estar lendo livro, poderia estar num barzinho, mas não, eu resolvi estar lá com a Thaís, porque era o mais importante, era o que me dava mais prazer, e era o que eu via que tinha futuro, por isso eu estava investindo ali no nosso relacionamento. E é o que você deve fazer com o seu projeto. Tá? Isso me ajudou, eu tratei meu projeto uma Amante lá no início, quando eu estava na CLT, e eu tenho certeza que vai te ajudar, porque é o que acontece com a grande maioria dos meus alunos que ainda estão na CLT e buscam aí criar um negócio online com mais propósito, com mais liberdade, mas só que no início, na fase de preparação, planejamento e até na fase inicial de execução, eles estão com um trabalho em paralelo. Então, isso que eu estou te falando funciona, não só comigo, mas com outras pessoas que eu ajudei. E se você quiser mais alguns passos e entender três segredos que eu revelo num aulão gratuito, E se você clicar aí embaixo você pode se inscrever né, de boa, de graça. Lá eu vou contar como você pode fazer para começar um projeto, como então, você pode conquistar um novo salário na internet em paralelo ao que você faz hoje em até 27 dias. Tá? Clica aí, eu vou te revelar esses três segredos e você vai se botar em movimento. Beleza? Seguimos!